Okay. Hello! Hi, hi, hi. Ngayon lang tayo ulit nakapag-LP. Oo nga. After a while. So, yun. Mm-hmm. So, uh, ang gagawin natin ngayon ay maglalaro ng... Katamari. Ha? Katamari? Yes. Kung nakita ko Bandai Namco, akala ko Dark Souls. bak, why, why is it Katamari? Ano yung kwento niya? Well, yung nangyari is that guy, the king, he, siya ang king of all cosmos. Hmm. Okay. So like, siya ang hari ng buong kalawakan and At, at ang pangalan niya, King ah, Cosmos. Ah, the king of all cosmos. King Cosmos. Oh, hindi ba cosmos talaga yung pangalan king? Well, anyway. Hmm. So, ang nangyari, <laughs> sa pinaunang katamari, nalasing siya. Hmm. Tapos, sa sobrang lasing na natabig niya yung stars from the sky, nahulog. Mm. So, yung katamari, actually, para siyang loob-looban ng isang star. So, you're rolling all the stuff into the katamari. Kasi diba ang stars gawa sa matter, di ba? Mm. Oh, may science to, may science to. Mm. Japan. Ayan, oh, there. Can explain na. Basically, ano, bathala. Yeah. Tama ba? <laughs> Yun. Oh, masalami yung ano. Oh. Kerry. Uh, eh, well, according to this, it's uh, Katamari Forever, the one that we're playing. Ito yung parang third Is it the third yes, version? Third, third version. Third. came out for PS2. Lum lumabas din sa PSP pero parang ano lang siya, the portable version of the PS2. Okay, so this was released 2009. Uh, director niya si Takahiro Sasanoi. Sasanoi. Mm-hmm. And it's under Bandai Games, Namco Bandai. So yun. Bandai Namco. Third person, third person action puzzle. And I cannot wait to okay. play sequel nga to kasi yung, yung sinasabi kong story na nalalasing siya, yung unang katamari. Yeah. Ito parang nabagok siya ng ano, giant star. Mm. Ito naman, uh, nabagok yung king so ngayon gumagawa sila robot para gawin yung trabaho ng king of all cosmos. Ah, okay. That's cute. Ang, ang weird ng art, ang cute. Nakaaliw. Oo. Uh, ayan, kinakontrol ko yung loading. Ah, Nakaaliw ko sa mga Since it's PS3, mabilis yung loading niya. Okay, tutorials. Sin sino bang first time? Me. Okay, so we go do the tutorial. Sorry, tutorial. Assembly instructions. Look Press out! circle. Press circle. Roll the Katamari around collecting objects. When the Katamari is big enough, place it into Robo King. Okay. Cell shaded. Uh, oh, yes, roll the Katamari to the platform. Onto the platform. Ah, wait, what okay. are you doing? Bro, You out- oh. actually use both analog ang, sticks. ano lang, ang gamit mo lang two, two sticks. Two Ah, ang galing. And that's the Okay. only controls you need. So, para mag-roll forward, up, up mo pa rin sticks. Yes, piniti mo. Ah, okay. Got it. Got it. Got it. Okay. Roll backwards. Ah, may objectives. Okay. Medyo gets. Hmm. Pero kailangan may akyat. Okay, so kailangan ko siyang yakin. Yun. Yay! Roll the objects within the stage to increase the Katamari's size. Okay. Uh, so... Dumidikit sila sa'yo. Oh, la lahat ng bagay ay dumidikit sa Katamari. Okay. Tapos lumalaki ang Katamari as you... As you go. Yeah, as you go. Okay. As you so, roll. Ito lahat ng ito, I, I have to put it inside the uh, Robo King. Yes. Just, mm. just to put things in perspective, pag yung kurari nasa environment ka mismo, tipong buong isla sumasama sa Katamari. Oh, since Pag sobrang nakita mo yung effect kanina na parang nagganon, di ba? Ano yun, parang nag-level up yung Katamari mo na lumaki siya. So, big bigger pieces ang kaya niya uh, i-dikit. So, yan, nakikita mo yung wall pati. Uh, Okay. Use a dash and quick turn techniques to help you increase the size of the Katamari even more. Okay. What is a dash? Uh, dash is... E up, down, up alternate siya. So, Parang ginaganon mo yung... oh, parang ganun. Yan. Yan. Okay. Quick turn is... Quick turn. Uh, L3 r 3 Oh, wow. Pr- Mag-prince look ka nga. Prince look is this. L1. L1. Mm. Royal look. Uh, okay. R1. Back a circle. Circle. X. Mm, ah, okay. R1 Royal. Royal because Asian PS3. Ah. ah okay. okay. Back circle. Or it's... X. Okay. Okay. Oh, y- yung dash base ka gamitin mo para kumuha ng maraming stoops. Yes. Okay, so I can now... Oh, why why am I being am I being attacked or not? Uh, Te- technically, walang combat sa Katamari. Mm-hmm. Uh, ano lang sila, ginagambala ka Go. So, uh, yun nga, natatapon din yung mga ano, Ay, ah, yung mga yes, pieces uh, na dikit sa'yo pag ano, mean, hindi nila, hindi kaya ng katamarin. So, mas, may pag, pag nag-level up yung katamarin lumakas siya ng konti, kaya na niyang kunin yung mga Okay. Uh, ah, uh, okay. ginagambala ka. Finally, use the prince hop to jump to the next steps using the katamari. How do I know? Six axes. Well, so, yeah. Ah, nice. Ang astig niya na. Ang ganda. Naalim ako. Wait na. I am amused. I am amused. Turn. Turn, ano, up, down. But, uh, just do a normal turn. Gawin mo, ano, up and down. Yung opposite siya, para mas mabilis yung, yung turn. rotate. Parang ano, parang virtual on controls. Mm baby. Talon mo yun. Eh. I- eh, talon mo. Usog, usog. Talon. Samahan ba ba? France, let's go. Yeah. You can do it. Oh, yun. Yun. Ah. Ah. Yun. Naipasok ko. Sarap. Goods. May rainbow. Yeah! Taste So, the yun, rainbow. yun yung Tots video. Ay, yung Tots stage. Yung actual stage, meron yung time limit. Kailangan palakihin mo yung katamari mo within the time limit. Ah. Plus, ano siya, yun. The, hmm. the bigger the katamari, the, the better for the robo. Yes, and the better for the no, for your score. Okay. So the ultimate goal is just to uh, roll your ball, mm. make it bigger, mm. then get it inside. Mm. So yung robot, nag-malfunction siya. sinira, medyo sinira niya yung some portion ng universe. So, parang kailangan mo ata i-reconstruct yung universe. Kasi ganun yung sa PS2. Parang uh, may ah. mga nawawalang planets. Uh, yung... Kailangan mong gumawa ng giant ball of Katamari na i- co-convert ni King Cosmos into a planet or ano, star. Okay. Uh, ah, parang a stars yun. Parang ano, yung nalasing si King of All Cosmos, natabig niya yung stars from the sky. Mm. Si Bakala. Oo. Oh. Hey, trophies. Hey! Thank you for adding trophies to David's profile. Yay. Okay, um, where do I go from here? I'm gonna go to Robo King's Cosmos. Yeah, boy. It's, a, such a uh, cute art hmm. No, ano ah. Sobrang abstract. Di ba? Okay, uh, where do I go? Anywhere naman. Yeah, new, yeah new. make a star one. Okay, uh, okay, I guess. Roll here. Yes. Katamambo so, legs. legs. Katamari on the Funk. Okay. Yeah, boy. Senor Coconut. <laughs> <laughs> I want to hide. You see, I've done something terrible. Baka Maybe naman itong robot na to, nakaka... At least siya nagigilty. Oh. <laughs> Bakit? May, meron siyang remorse. Uh, pwede mong basahin din yung sinasabi. Minsan iba yung sinasabi niya. Bilis, di ko Okay. Hmm, this is a, the this earth place seems pretty cluttered. Roll your katamari and grab everything you can with little of Okay, sige, got it. So, pwede mo pala nabikit yung mga marshmallows, matchsticks, mga smaller foods, bottle caps. Foods. Oh, is that potato? Oh, I want it. Shit, Oh, and ano, Kain tayo mamaya. Oh, <laughs> please. ma- masanay ka na nagko-commentate siya habang ano. Oh, friend of Oo. Hindi siya mananahimik. Okay. Hmm, huwag mo na lang siya pansin. Ah, ganun talaga siya. Okay. Yeah. So, medyo siyang, medyo ano no, kung hindi ka sanay sa maraming vibrant Yeah. colors, Oo. maano ka. Warn, warning to for, warning to for, ano, Epilepsy warning. yeah. Ah, oh, Hindi oh, oh. naman siya flashing lights. Hindi to pwede na rin iwabi. Oh. Mukha naman siya parang may epilepsy. <laughs> Eh, Pagkakalam ko ng flashing lights may problema sa epilepsy, diba? Yung colors naman hindi naman yata. Doctors, please confirm. yes, please. Can you confirm? Jello? Ah, what? What's on, what's on? Ang epilepsy ba natin trigger ng flashing lights mismo or pwedeng from vibrant colors na too much color? Um, yung ano siya eh, yung flashing lights kasi, ah, dapat, ah, kung mayroong talagang Uy, first time you've lost. continuous. We've lost what? Piece of your katamari. Oh, ah, okay. Wow, what? What did I do? Shit happens. Marble Super Ball. makes me sad for some reason. There's so, so much I'm stuff. looking for uh, looking out for what? Punta ka dun, punta ka dun. Nice. Oh, nice. Kitty keychain. Oh, action figures. Where is it? Yeah, diretso mo dun. Forward. Evil, ano Evil what? Triangle, let's go. Yes. New stuff. Come on. So, sige, ano, hindi siya, ano, Um, Philip. Yung colors niya, hindi at Hindi naman. Pero, Dapat flash and lights talaga. One minute remaining. Okay, so where do I go? LSD lang. Voltes 5. Oh, Ay, hindi mo pa siya madikit. Okay, so... Baba ka muna. Hanap ka ng smaller Don't pieces. stop, make it as big as you can. Yes. 20 yung objective mo. Pero now you have to just keep making it bigger and bigger. Yeah pwede ka nang mag-set ng record, ng sarili mong record. Sarap nun ko sobrang lamay tapos may tao kung sinama, no? <laughs> Oo, nangyari yun sa, ano, sa PS2. Doon ko na-enjoy talaga yung Katamari. eh. Yung, yung mundo na yung ano. Oo. Tapos, Yung ano? yung ano, yung lahat ng continent and countries, tapos yung Philippines talagang tuwan-tuwa ako. na. Yung ganun. Oo. Ano yan eh? Yung, yung, one, yung the one time I played Katamari before, ano? Is it spoiler alert? Yun naman. Okay, so did I get 20? Yes, more than 20. Oh, yay! 24 cm, 2 mm. Ganun ka habang 24 cm The yung real life. suspense is killing my poor So kung soul. itong 1 cm, ang 24 ay... Hindi ako magaling sa... Si Jello magaling dyan. Okay, so ilang CM ang kailangan? <laughs> Sige nga, sa susunod magdadala ng measuring tape. Rainbow colors. Hindi na kaya ng bibig ko We support the LGBT <laughs> community. Okay, so my robot rainbow actually worked. Uh, I'm surprised. Okay, so what happens then? Um, whenever uh, I, kunwari, I build from a small room, do I progress to something bigger? Or yes. like a bigger room? It, it's, parang- it gets bigger as you progress. So, Ah. basically, nag-escalate siya. Mm-mm. Kaya umabot kayo sa mundo. Okay, yung, yung masaya dito kasi is yun, the one time I played this, it was party. Mm. Na, no, nag two player kami sa PS2 ng Katamari. Yeah. So yung two player dito kasi basically dito. Palaki yan. Oh, ihuhulog ah, lang kayo dalawa sa map tapos ano yun, <laughs> yung mga isla yung kinukuha namin. <laughs> okay. Si Godzilla. Uy. Uh, oh, si Godzilla meron. Tsaka si ano, yung Voltes 5 nga. Oo. Oh. Nilalabanan si ano, si Godzilla. Nice. So yeah, ang alam ko ang susunod na stage, ano naman, living room. Okay. Bratty satellite. An- the living room, papunta sa yard. And then after ng after ng stage na yon, streets na. Ah, wow. the Tapos, streets. tapos abot ka na sa park, sa playground. Go Jumbo man, Jumbo. Man. Man. <laughs> Sentai Uy, ang cute. na... Gusto ko lang ng ganyang artwork. Pang- Uy, Ba- tanda bagay sa shop. <laughs> Hello, Gab. Gab it's cooler. Yeah. Ultraman sila na robot na Sentai. Ang kulit. How, kulit eh. how very Japan. Ah, machine flight! Sir! Whatever. Ayan si Jello. Yeah, that's me! Ayun o. Oh. La, la, sila nagkakaano tapos siya, naguli lang ng paru-paro sa likod. Brags!